Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos con Bravely Second en Layer. Vamos a ver contra quién nos toca pelear hoy. ¡Empezamos! Bueno, empezamos primero con un poquito de animación. i as good as gravy. Spirits high. <laughs> Lo van a coger para la voz. sought shelter from the storm in that very same tent where we had made our fateful camp. To think I would return to the site of that unspeakable incident. It was all I could do to make it through the night. The wind was strong. The rustle of the leaves akin to the tortured whispers of my fallen comrades. Whew. Am I writing a diary or a ghost story? Oh, now I'm starting to get really scared. If there's one thing... Este señor es un cagueta. Esa muñeca no estaba, ¿eh? this always here? Que cague. Que cague, hijo mío. Vamos a ir hacia aquí. ver. uy, no se puede porque aparece un fantasma. Vamos a ver por... Ah, no, por aquí tampoco. Vamos a ir por el único camino que se puede ir. A ver, para allá tampoco, para tampoco, por aquí... No, por aquí tampoco. Esto, por aquí, por el puente. Nos toca en el otro lado. Cambiamos de zona. Uy, ahí está la muñeca, vamos a hablar con ella. Venga, vamos allá. Vamos a atacar. Se llama Bella. Demasiado miedo para moverse. Uy, lo tengo rápido. Lo voy a quitar. Vamos a intentarlo de nuevo. Venga. Venga, yo creo que ahora sí es la pelea de verdad. La antes era un poco de mentirilla. Libra, a bella. Mientras que Dea, pues, ataque. 700. Débil sin armas. Y forma una... Coño, 105. Vale. Cuando usa calor, esta mujer eh, hace contraataques físicos y mágicos durante tres turnos. Entonces vamos a hacer default. Compartir, bueno, no. Vamos a usar simplemente default y ya está, en ambos. Para aguantar un poco más esos golpes, ¿eh? No son tan fuertes. Otra flecha. Yo ya podría atacar ya, pero vamos a hacerlo con, con un solo ataque. Vamos a atacar otra vez, pero con Brave. Toma. Yo. a calor de nuevo. Así que otra vez a curarnos. Compartimos. Venga. Una poción para todos nosotros. Y idea por pues, default. creo que me pasé, no haría falta esa, esa poción. Si no, espera un poquito más. ¡Coño! Pues se lo comió Yu. <laughs> Venga, podemos hacer un ataque y... De no. Brave tres veces. Venga, sí. No tiene habilidades, así que atacamos con ataque normal. No, vamos a atacar mejor porque no ha hecho calor todavía. Entonces no va a haber un contraataque. Ahora. Venga. Compartir poción. Y default. Están curaditos. Muraco Default y default. No, a ver. Sí, default. Venga. Lo puedo hacer con la R directamente. tiene muro aún, así que... Sí, ahí está. Tra vale. Nafal nuevamente y fuera. Oh, ya no lo tiene, vale. Así que Brave tres veces y atacar tres veces. Lo mismo con idea. Brave... No, y atacar tres veces. por, por poco pongo cuatro, no. Vamos. ¡Sas! Se la cargó. Murió. Bien. Fue muy sencillito este, este combate. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, por supuesto, después de derrotar a un enemigo de esta clase, pues vamos a obtener un asterisco. Aquí lo tenemos, es el asterisco del... del hechicero. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Espero que les haya servido. Si es así, también denle like. Y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.